Hey, hola a todos, seguimos con los vídeos de agradecimiento personalizados y en este caso le toca a José Luis Esteban. Que desde Valencia ha decidido formar parte de nuestro proyecto, por lo cual estamos muy agradecidos, obviamente. Ha aportado también su granito de arena, como muchos habéis hecho ya. Y... Simplemente que muchas gracias y en especial en este vídeo a José Luis Esteban por apoyarnos y ya sabéis, si queréis participar, ser partícipes de nuestro proyecto, no dudéis en visitar nuestro crowdfunding. En el enlace que veis aquí abajo. Y si tenéis alguna duda, pues preguntadnos.